Добрый день! Рассмотрим работу программы TorqueSoft с банковским терминалом на примере терминала Ingenica. Для начала терминал необходимо подключить к компьютеру и установить драйвера. Выясним разрядность системы на моем компьютере. Нажимаем правой клавишей «Свойства». Наша система 64 разрядная переходим в папку с драйверами. В первую очередь устанавливаем BAT файл соответствующий. Нажимаем правой клавишей запуск от имени администратора. И устанавливаем драйвера. Правой клавишей запуск от имени администратора. Драйвера установлены. Проверить мы это можем, нажав правой клавишей по моему компьютеру. Управление. Диспетчер устройств. Выбираем порты COM и LPT. Раскрываем. Видим наш COM порт номер 6. Терминал установлен. Запускаем программу. Далее нам необходимо активировать дополнительную функцию. Заходим в настройки. Список дополнительных функций. Функция подключения банковского терминала имеет номер 58. Нажимаем кнопочку «Активировать». Вводим код активации. Выбираем пункт «Согласен» и «Активировать». После этого необходимо перезапустить программу. Далее заходим в настройки, параметры. У нас появился дополнительный пункт, дополнительная функция банковский терминал. Выбираем расчетный счет, создать новый расчетный счет или отредактировать уже существующий, можно в меню «Настройки», «Торговая сеть». Выделяем верхний уровень, нажимаем кнопочку «Изменить». Вкладка «Расчетный счет», нажимаем опять «Изменить». Здесь мы можем ввести название счета, номер счета и отредактировать реквизиты банка. После этого нажимаем кнопочку «Записать». И переходим обратно к настройкам терминала. Выбираем тип банковского терминала. Наш терминал от приватбанка. Выбираете свой. Вводим номер компорта. Скорость компорта выбираем 9600 пункт индекс мерчанта по умолчанию единичка. Если ваш терминал запрограммирован на работу более чем с одним предприятием, ставим индекс согласно настроек терминала. Тайм-аут рекомендовано установить значение 1000. Записать. После настройки переходим сразу в реализацию. Открываем реализацию, добавляем товар. Нажимаем кнопочку «Оплатить», ставим галочку «Безналичный расчет» и выбираем расчетный счет. Оплатить. Включается терминал. Проводим карту в терминале. Вводим пин-код. Операция успешна, чек распечатан, реализация корректно закрыта. Возврат, если вы используете терминал приватбанка, проводится вручную через специальное сервисное меню. Если вы используете терминал банка, можно воспользоваться режимом «Возврат». На этом настройка программы закончена. Желаем приятной работы с программой TorqueSoft.